हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं तो दोस्तों आज की इस चैप्टर में हम लोग नोमेरिकल को डिस्कशन करेंगे और इससे प्रीवियस वाले जो लेक्चर था उसमें हम लोग नोमेरिकल के बारे में डिस्कशन किए थे और लैडर फ्रिक्शन क्या होता है वेज्ड फ्रिक्शन क्या होता है ये सब के बारे में जाने थे और जो प्रीवियस वाले लेक्चर था उसमें हम लोग आ, कोई बॉडी अगर प्लेन पर अगर है तब उसमें न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन किए थे लेकिन आज की इस वीडियो में अगर बॉडी इंक्लाइंट पर पड़ा हुआ है तब उसमें आ, क्या क्या न्यूमेरिकल बन सकता है वो सब के बारे में डिस्कशन करेंगे तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं तो देखिए दोस्तों पहला इंक्लाइंड इनका आपको न्यूमेरिकल है देखिए इस न्यूमेरिकल में आपको क्या बोल रहा है a body of weight 500 newton मतलब एक 500 न्यूटन का एक बॉडी है ठीक है दोस्तों लाइज मतलब लाइज का स्पेलिंग थोड़ा गलती है दोस्तों देख लीजिएगा आप लोग लाइज का लाइज मतलब कहने मतलब कि पड़ा हुआ है on the rough inclined plane at the angle of पच्चीस डिग्री पच्चीस डिग्री के एंगल पर वो मतलब कि क्या है तो बॉडी है विथ द हॉरिजोंटल मतलब कि उस हॉरिजोंटल पे है इट इज़ सपोर्टेड एफर्ट और पुल मतलब कि फिर उसको उस बॉडी को खींचा जा रहा है पुल किया जा रहा है parallelly to the inclined plane determine the maximum value of applied force पहला दोस्तों बोल रहा है कि आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और फिर दोस्तों आपको बोल रहा है क्या तो मिनिमम मतलब कि मिनिमम वैल्यू निकालना है अप्लाइड फोर्स का और एक मैक्सिमम वैल्यू निकालना है अप्लाइड फोर्स का और जबकि आपको क्या दिया हुआ था angle of friction is 20 degree मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना दोस्तों आपका है तो 20 डिग्री है तो देखिए दोस्तों फिगर से आपको कुछ इस प्रकार का बन रहा है देखिए पहला मेरा कि यह एक सरफेस है और इस पर मेरा एक इंक्लाइंड प्लेन है ये वाला इंक्लाइंड प्लेन है ऐसे हाँ ये मेरा इंक्लाइंड प्लेन है मान लीजिए और इस पर मेरा एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है मतलब कि ये वाला ऑब्जेक्ट है ये सब जो पूरा है ना ये वो मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है अब दोस्तों जो ऑब्जेक्ट है उसका एक सेंटर पर भी जो कि है ग्रेविटेशन फोर्स जो कि डब्ल्यू बराबर 500 न्यूटन है उसका कुछ वेट अप तो वो नीचे की ओर लग रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो इस डायरेक्शन की ओर लग रहा है और हम बताते हैं दोस्तों कि जो 500 न्यूटन का ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है इसको दो कंपोनेंट में हम तोड़ते हैं तो पहला कंपोनेंट आ जाता है काची तो 500 कॉस पच्चीस और इमें आ जाएगा 500 साइन पच्चीस अब देखिए दोस्तों साइन पच्चीस कहाँ से आया तो देखिए दोस्तों ये कितना बना रहा है यहाँ पर क्वेश्चन से ही बोला गया है कि ये आपको पच्चीस डिग्री का बना रहा है तो ये पच्चीस डिग्री आपका हो जाता है यहाँ से तो इससे जो प्रीवियस लेक्चर था दोस्तों हम बता दें जैसे कि ऐसे बनता था मैंने मतलब, मतलब कि इंक्लाइन प्लेन और आप याद करें दोस्तों कि जब यहाँ पे आप अल्फ़ा होता था ठीक है और इस पर अगर कोई बॉडी पड़ता था ऐसे और इस ई वाला एंगल अल्फ़ा था और ये बॉडी पड़ा हुआ था तो इसका जो भी ग्रेविटेशन फोर्स रहता जो नीचे की ओर लगता था वो मान लीजिए कुछ भी लगता था डब्लू ठीक है तो इसको जब हम कंपोनेंट में तोड़ते थे पहला कंपोनेंट इधर जाता था और दूसरा कंपोनेंट नीचे तो इसको हम क्या लिखते थे डब्लू कॉस अल्फ़ा ऐसे लिखते थे कि नहीं दोस्तों हम लोग पहले वाले लेक्चर में अब इधर लिखते थे क्या तो डब्लू साइन अल्फ़ा तो इस अल्फ़ा के जगह पे दोस्तों क्या है मेरा पच्चीस है तो पच्चीस है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इस डब्लू के जगह पे क्या चाहिए तो डब्लू कॉस पच्चीस यहाँ पर वही लिखेंगे तो यहाँ पर मेरा डब्लू का भी वैल्यू दिया हुआ था पाँच सौ तो हम यहाँ पर क्या लिख दिए तो पाँच सौ कॉस पच्चीस और यहाँ पर हम लिख दिए पाँच सौ साइन पच्चीस तो आई होप दोस्तों आप पच्चीस कहाँ से आया होगा ये समझ गए होंगे तो बेसिकली इस फिगर में क्या है दोस्तों कि वो ऑब्जेक्ट रखा गया है पच्चीस डिग्री के एंगल पर और जो इसका वेट है दोस्तों आपको पाँच सौ न्यूटन और इसका अब दो कंपोनेंट में का तो पहला कंपोनेंट आ जाएगा पाँच सौ कॉस पच्चीस और दूसरा कंपोनेंट आ जाएगा पाँच सौ साइन पच्चीस और इसका एक इस डायरेक्शन को अप्लाइड फोर्स लग रहा है मतलब कि इस डायरेक्शन में हम लोग इसको पुल कर रहे घींच रहे हैं तो पहला बार में दोस्तों आपको मैक्सिमम फोर्स निकालना कितना होगा और दूसरा बार में आपको क्या निकालना है तो मिनिमम फोर्स निकालना है दैट मीन्स इसमें दो केस आपको लगेगा तो बस वैसा ही इसको कर देना है कुछ नहीं करना है बस आपको resolve all the forces vertically निकाल देना है एक बार में तो वर्टिकली फोर्स कितना कितना लग रहा है दोस्तों तो पहला या पाँच जो नॉर्मल एक्शन फोर्स है ऊपर की ओर लग रहा है वो हो जाएगा और नीचे की डायरेक्शन में नीचे की डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है तो ये मेरा डब्लू कॉस पच्चीस डब्लू का वैल्यू कितना दोस्तों तो पाँच सौ तो पाँच सौ कॉस पच्चीस लग रहा है तो यहाँ से एन बराबर हो जाएगा क्या 500 सौ कॉस पच्चीस और हम बताया दोस्तों कि जो ऊपर वाला फोर्स है उसको बराबर कर दीजिए नीचे वाले फोर्स को नहीं तो फिर नीचे वाले फोर्स को बराबर कर दीजिए ऊपर वाले फोर्स को तो हम ऊपर वाले फोर्स को बराबर कर दिए नीचे वाले फोर्स से तो 500 सौ कॉस पच्चीस को आप कैसे में पुट करिएगा तो आपको वैल्यू आ जाएगा कितना चार न्यूटन बस अब वैसे ही हॉरिजॉन्टली भी आप निकाल दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा आपको फ्रिक्शन प्लस में ये अब देखिए दोस्तों कि आप इस डायरेक्शन में अगर अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं तो इस वाले डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा तो इस वाला डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है पहला तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और दूसरा कौन फोर्स लग रहा है दूसरा पाँच सौ साइन पच्चीस लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स प्लस में पाँच सौ साइन पच्चीस को हम बराबर कर दिए पी मैक्सिमम मतलब कि यहाँ से मैक्सिमम यहाँ से फ्रिक्शन बराबर क्या हो जाएगा पी माइनस दो सौ ग्यारह पॉइंट थ्री वन न्यूटन बस फिर इसको हम जानते हैं कि यहाँ से देखिए आपको इस वाले फार्मूला को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर आपको म्यू और इन दोनों होना ज़रूरी है तो यहाँ पर से हमको सबसे पहले म्यू निकालना है तो म्यू तो हम लोग बताए दोस्तों म्यू बराबर क्या होता है तो टेन थीटा होता है और जो क्वेश्चन में क्या दिया गया था दोस्तों तो क्वेश्चन में दिया गया था कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना है तो बीस डिग्री है तो कैन थीटा और टेन थीटा के जगह पे हम 20 पुट कर देंगे और टेन 20 डिग्री का मान होता है 0.36 तो यहाँ से आपका क्या आ गया म्यू और म्यू आ गया तो बस एफ बराबर म्यू इंटू एन पर पुट कर दीजिए और यहाँ से वैल्यू पुट करिए और पी मैक्सिमम बराबर आ जाएगा क्या तो तीन न्यूटन ये आ गया आपका पी मैक्सिमम वैल्यू अब हमको एक बार पी मिनिमम भी निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है तो पिन मिनिमम भी निकालने की एकदम सेम प्रोसेसिंग अपनाना है बस यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक नॉर्मल इसका फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है और 500 न्यूटन का फोर्स जिसका जो भी वेट है उसको दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो पहला कंपोनेंट आ जाएगा 500 सौ कॉस पच्चीस और यहाँ पाँच सौ साइट पच्चीस और फ्रिक्शन फोर्स इस वाला डायरेक्शन में लगेगा इस वाला डायरेक्शन में और अब अभी हम मिनिमम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं जो इस इस डायरेक्शन में है तो बस वर्टिकली रिजॉल्व करना है फिर हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करना है और फिर आपको बस यहाँ पर से एक बराबर जो ई वाला है फार्मूला ए बराबर म्यू इंटू एन मतलब इस वाले पर आपको पुट कर देना है जहाँ की म्यू के वैल्यू आपको ऑलरेडी आया गया आ ही गया था मैंने प्रीवियस वाले केस में तो बस सेकंड केस को भी ऐसे ही सॉल्व कर देना है जो कि आपको पी मिनिमम का वैल्यू आ जाएगा अड़तालीस पॉइंट अठारह न्यूटन तो ये आ गया आपका पी मिनिमम का वैल्यू उधर आ गया था पी मैक्सिमम का वैल्यू तो आपको दोनों ही सॉल्व हो गया है तो अब एक और प्रश्न देख लिखते हैं दोस्तों कि एक और प्रश्न में क्या कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है अभी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 200 न्यूटन है ठीक है और वो जो है वो प्लेन इंक्लाइन पर है वो भी 30 डिग्री एंगल के साथ है horizontally by the horizontal applied force मतलब हॉरिजॉन्टली अप्लाइड फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट पर मैंने हॉरिजॉन्टली मतलब कि सीधा आ, फिर आपको इसमें फिर इसमें आपको बोल रहा है दोस्तों कि incline plane is zero point two five then the determine the minimum magnitude of applied force मतलब मिनिमम मैग्नीट्यूड आपको इसमें फाइंड करना है दोस्तों तो इसका फिगर देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर आपको ड्रॉ किया गया है इसमें दोस्तों एक मेरा यह है इंक्लाइन प्लेन है ये पै ये हो गया ऐसा इंक्लाइन प्लेन है ये वाला सा इंक्लाइन प्लेन है और और देखिए दोस्तों यहाँ पर ये लॉ से ऑब्जेक्ट आपको रखा गया है ये वाला ऑब्जेक्ट है मेरा और इस पर आपको क्या तो पहला नॉर्मल एक्शन फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर और इसका एक वेट है मेरा 200 न्यूटन का इस डायरेक्शन में तो 200 न्यूटन को पहले हम कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 200 सौ साइन तीस और यहाँ से आ जाएगा मेरा 200 सौ कॉस तीस ठीक है अब बात रह गया कि हॉरिजॉन्टली फोर्स लग रहा है तो हॉरिजॉन्टली फोर्स लग रहा है तो उसको भी हम लोग लगाते हैं कैसे लग रहा है देखिए हॉरिजॉन्टली फोर्स लग रहा है मतलब पी मिनिमम तो ये मेरा हॉरिजॉन्टली फोर्स लग रहा है ऐसे ठीक है तो अभी इस हॉरिजॉन्टली फोर्स में मतलब कि कहना मतलब इस वाले पॉइंट पर इस वाले पॉइंट पर देख देखिए दोस्तों किस वाले पॉइंट पर आपको इस वाले पॉइंट पर इस वाले पॉइंट पर इस वाले पॉइंट पर दोस्तों इस वाले पॉइंट पर आपको एक जो ये लगा है हॉरिजॉन्टली फोर्स आपको लग रहा है इस वाले पॉइंट पर जो कि ऐसा ही है मतलब कि इस हॉरिजॉन्टली फोर्स को ही हम यहाँ पर से आगे बढ़ा दी है तो मेरा ये पी मिनिमम हो गया है इसकी आगे क्यों लग रहा है तो हम बताए दोस्तों कि इस वाले फोर्स को हम रिजॉल्व नहीं कर सकते तो इसलिए इसको हमको दो कंपोनेंट में तोड़ना पड़ता है तो पहला कंपोनेंट में तोड़े तो क्या आ गया तो पहला कंपोनेंट में तोड़ोगे तो मेरा आ गया है पी कॉस थर्टी डिग्री और मेरा दूसरा कंपोनेंट क्या आ जाएगा तो पी साइन थर्टी डिग्री और ये तीस डिग्री के एंगल पर ही ये लगा रहा था तो जिस वाले के साथ एंगल रहता तो उसी को हम लोग कॉस कंपोनेंट बोलते हैं और जिस वाले के साथ नहीं रहता उसको हम साइन कंपोनेंट बोलते हैं तो यहाँ से दोस्तों आप लोगों को निकल आया है मतलब कि दो कंपोनेंट भी हमको आ गया है और तो यहाँ से दोस्तों हम लोगों को दो कंपोनेंट भी आ गया है पहला पी साइन थर्टी डिग्री और फिर पी कॉस थर्टी डिग्री और इसका भी हमको दो कंपोनेंट हम हम तोड़ चुके हैं दो सौ साइन तीस यहाँ से दो सौ कॉस तीस और यहाँ पर पी मिनिमम वैल्यू है तो एक बात सोचने वाली है दोस्तों कि हम लगा रहे फोर्स इस वाले डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन फोर्स इस वाले डायरेक्शन में लगेगा तो यहाँ से आपको क्वेश्चन से ही दिया गया है क्या तो म्यू बराबर आपको दिया दिया गया है जीरो पॉइंट टू फाइव तो ये तो और आसान हो गया दोस्तों कि आपको मी बराबर दे दिया है तो बस आपको फिर आपको कुछ नहीं करना है बस वर्टिकली फोर्स रिजॉल्व करिए जो कि आ जाएगा एन बराबर एक सौ तिहत्तर पॉइंट बीस प्लस में जीरो पॉइंट फाइव पी और फिर हॉरिजॉन्टल फोर्स को रिजॉल्व करिए तो यहाँ से आपको आ जाएगा एफ फ्रिक्शन बराबर hundred minus zero point eight six P यहाँ से फार्मूला पुट करिए तो इस सबको आपको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको पी बराबर आ जाएगा क्या तो छप्पन पॉइंट एट भागा zero point nine eight five और यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा fifty seven point fifty six newton यहाँ से पी मिनिमम का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों तो fifty seven point five six यहाँ से आपको क्या हो गया तो ये आंसर हो गया तो एक प्रश्न दोस्तों ये आपके लिए भी है तो इसे आप बनाइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताया कि इसका आंसर क्या होगा तो जनरली इसमें एक बॉडी है जिसका वेट है आपको 500 न्यूटन का और इसमें जो एंगल बन रहा है वो तीस के बन रहा है तो इसमें फाइंड क्या करना है दोस्तों तो इसमें आपको फाइंड करना है जबकि आपको कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन भी दे दिया है जीरो पॉइंट टू जीरो और when the force is applied मतलब साठ uh, साठ डिग्री से आपको फोर्स इसमें अप्लाइड हो रहा है तो इसमें आपको फाइंड क्या करना है तो find the maximum value of applied force देखिए दोस्तों इसमें मिनिमम वैल्यू फाइंड किए थे इस वाले प्रश्न में तो इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना है और इसका फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा तो ये आपको हिंट के लिए मैं फिगर बना दिया हूँ तो बस इसको आपको सॉल्व करने में और आसानी होगा इस फिगर को देखकर तो चलिए दोस्तों आप ही सॉल्व करें तो हाँ दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट नोटिस ये है कि आपका यह फ्रिक्शन चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है और अब में जो नेक्स्ट लेक्चर जो भी आएगा उसमें आपको सी जी के बारे में पढ़ाया जाएगा और ये आपका यूनिट फोर है ठीक है दोस्तों और यूनिट फोर के बाद एक लास्ट चैप्टर बच जाएगा जो कि है सिंपल मशीन वो लास्ट यूनिट है उसके बाद आपका यह मैकेनिक्स का कंप्लीट कोर्स आपका समाप्त हो जाएगा तो बस दोस्तों फिलहाल किस वाले वीडियो में यहीं तक फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वाले वीडियो में अगर वीडियो सीरीज आपको अच्छा लगता है हेल्पफुल लगता है तो शेयर करना ना भूले तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में तब तक लिए देखते रहे इस वीडियो सीरीज को धन्यवाद